අවාසි වාසි කරන ඩරස් අවුරුදු වාසේ මාර්තු 25 සිට අප්‍රේල් 6 දක්වා වසරේ දැවැන්තම අවුරුදු වාසි ඔන්ලයින් අලෙවි ප්‍රදර්ශනයේදී ලොව අංක එකේ නිෂ්පාදනය ඩහුවා CCTV සිංහ වගකීමක් සහිතව 130ක වට්ටමකට මිලදීගෙන තෝරාගත් බාණ්ඩ සඳහා කැප් ටී-ෂර්ට් දිනා ගන්න ලොව සුපතල ඩහවා නිෂ්පාදන මිලට කැනීමට ටරස් වෙබ් අඩවේ ඩහවා CCTV නිල ඔන්ලයින් ශොප් එකට පිවිසන්න. මේ අවුරුදු කාලෙ සියයට තිහක වට්ටමක් සමඟ ඩහවා CCTV මිලට ගන්න. ඩහවා CCTV බලයලත් බෙදාහැරීම ගීල්ස් ටෙක්ටෝ සොලූෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. දරස් අවුරුදු වාසි සමඟ ඩහ්වා CCTV සිංහ වගකීමක් සහිතව.